jos mustan kissan saisin, mä sitä tanssittaisin. Sen mustan kissan tassut, ne sitten hassut on. Kun pitkän naarun päähän mä laitan paperin, niin kissa tanssii aivan tangon askelin. Hei tanssi kissa tango, tango, tango, nyt mustan kissan tango. On saapas jalka kissa ja kissa pistoksissa ja kiplingillä kissa on villin viidakon. Mut kissa joka ta- on aidot kissan päivät, sen mustan kissan posket jo ovat